የአቡበከር ሲድቅ የኡመር ጓደኛ የኡስማን ጓደኛ የአሊ ጓደኛ ሀያቱ ላለም ሀያቱ ላለም ሀቢቢ እንዳንቱ የለም ጀማሉ ላለም ጀማሉ ላለም ለፍቅረስ እንዳንቱ የለም ሀያቱ ላለም ሀያቱ ላለም ሀቢቢ እንዳንቱ የለም ብርሃኑ ቴኛ ታማኝ ተወዳጅ ሞት ሁሉን ያስጨነቁ በመልካም ባህሪ ከሁሉ የላቁ ሀያቱ ላለም ጀማሉ ላለም ሀያቱ ላለም ጀማሉ ላለም ለነፍሱ ማይሳሳ ጀግና ቆራጥ መሪ